どうもどうもです。というわけで今日は YouTube のコメントでもらった、えー、身長、体重、そして自転車に乗る以外でのトレーニング内容があれば教えてほしいですということで、この質問に今日は答えていきたいなと思います。えー、まず、えー、僕の身長、体重なんですけども、ご存知の通り身長めちゃめちゃでかいです。 えー、っと、数字で言うと187センチあります。で、体重が今75ぐらいです。で、まあ身長の割には結構体重は軽い方で、この身長だとおそらく80ちょっとあっても全然問題ないぐらいなんですけど、まあ、家族の家系的に結構細い家系なので、僕自身もすごく線が細くて、なかなか筋肉とかは、えー、っと、つきづらい 足もめっちゃ細くて、それがちょっとコンプレックスでもあったりするんですけど、まあそういう感じの今、体のスペックですね。で、身長の話をすると、元から結構でかい方ではあって、幼稚園の時も割と大きい方やったんですけど、小学校とかは別に学校で一番でかいかって言われるとそういう感じでもなくて、一番身長伸びたのは中学ですね。 中学の入学の時が、えー、身長160センチ。で、えー、中学の卒業の時で183センチありましたね。 <laughs> なんでだいたい23センチぐらい中学で一気に伸びて、で、まあ制服も数々買い替えて、なかなか親は大変やったと思うんですけど、そういう感じで身長伸びていきました。で、 家族がやっぱり身長みんな高くて、僕187で、兄貴は181とかあるんかな。で、妹2人いるんですけど、妹2人も165オーバーで、まあ、全体的に高い家系です。で、その元をたどると、えー、おかんが結構身長が高くて、確か168かそれぐらいあるん違うかな。 多分おかんの影響がすごく強くて、親父は逆にそこまで大きくなくて、171とか2とかそこら辺だと思うんですけど、まあ、おかんの遺伝子が爆発して <laughs> 俺が、えー、家族で今一番身長が高いっていう感じですね。はい。で、体重で言うと、中3のその183センチぐらいった時は、体重65とか、今より10キロぐらい軽くて、ほんまにガリガリでしたね。 今でこそ、まあ、こうやって75でそこそこ、あの、体重つきましたけど、昔からほんまにガリガリで、もう、もやしっこみたいな、身長が高いんで特に、結構もやしっぽかったと思います。身体能力で言うと、まあ、我ながら結構いい方じゃないかなとは思いますね。うん。例えば、高校の時とかやと、体力測定っていうのがあって、 腹筋とか背筋とか持久走とか、まあそういう種目ごとに、えー、10点満点で点数をつけていって、トータルどれが一番、まあ、身体能力、その点数が高いかみたいなものがあったんですけど、それでもまあ、帰宅部やのに毎回上位みたいな <laughs> 感じで、えっと、結構みんなから嫌がられてたんじゃないかなと <laughs> 思います。そう、僕、 部活の話で言うと、一回も部活入ったことがなくて、今まで本当にバレー部とかバスケ部とか、数々の、まあ、勧誘は受けてきたんですけども、華麗に断って、結局、一度も部活動に入らない帰宅部で、えー、学生時代を過ごしました。なので、まあ、もちろん自転車っていう好きなことがあったんで、それをやっていただけの話なんですけど、 とはいえね、やっぱりあの部活動のみんなでチームでなって何か一つの大会出てとか、毎回部活動で学校終わった後にみんなで、なんやろ、練習しながら帰り道なんか買い食いしてみたいなのは、めっちゃ憧れましたね <laughs> めっちゃやりたかったっすね、あれは。うん。なんか青春って感じはすげえありましたよね。うん。あれはすごい憧れました。 ただまあね自分のやりたいことをやるのが一番やと思ってたんで僕はずっと自転車を帰宅部として家帰ってから自転車に乗るっていう生活をしてましたはいでえー、何の話だったっけ <laughs> そう身体能力はそんなもんで身長は187ありますとで、まあ、それ以外になんか、えっと、自転車以外にトレーニングしてますかっていう話なんですけど、 えー、してません。はい。自転車に乗ることしかしてません。 <laughs> えっと、これには一つ僕なりの考え方があって、えー、例えばですけども、一週間、七日間あるうちに、すべてが自転車に乗る時間に費やせる人が、えー、例えばいたとしますと。っていう体制であれば、僕は週7日のうち 半分は自転車乗ってとか、週5日は自転車乗って2日はトレーニングみたいな感じで多分分けると思います。けど今僕の現状で言うと動画の撮影したりとか編集したりとか自転車以外のこともやっぱしなきゃいけない状況なので限られたその時間の中でその時間をどう使うかって言われるとやっぱり自転車って身体能力っていうまあ土台は必要なんですけども結局のところ自転車を一番 うまく操ってそして頭を使ってまあ面白いトリックすごいトリックができるっていうのが一つ大事なところなのでえっと今僕の持ってる時間ではトレーニングに当てるよりも少しでも自転車に乗る時間を増やした方が、えー、より上に行けるっていうふうに考えてるので、えー、そうしてます。もちろん筋トレってやっぱり効果的で 筋力が上がることによってジャンプ力が上がったりとか、ま体がより安定したりみたいなところは絶対にあると思うんですけど、え少なからず僕が今やってるそのストリートトライアルっていう競技においては筋力まあ仮にジャンプ力としましょうそのジャンプ力を高めることよりも大事なことがあってやっぱりそれは自転車の、えー、っと操る技術だったりとか 柔軟な発想でセクションを面白く乗る人と違うことをするっていうまあクリエイティビティだったりとかそういった部分が、えっとこのストリートトライアルにおいてはすごく重要なので僕は仮に筋トレする時間があるとすればその時間をさらに自転車にまたがってより頭を使ってこのセクションをどういう風に人と違う乗り方をするっていう風な 考える時間に費やすなと思いますね。なので、えっと、フィジカルのトレーニングはしてないんですけど、僕は頭のトレーニングは結構してます。まあいろんなスポットで乗るんですけど、スポット行った時も、すぐに乗り始めるってよりは、まあスポットを見渡して、俺やったらこれどういう風に登るかなとか、みんながこれやったことないトリック、この石を使ってどういう風にするかなとか、 頭のそういうクリエイティビティを呼び覚ませるためのトレーニングは結構時間を費やしてる方じゃないかなと思います。でもちろんそれは練習してる時だけじゃなくて家帰って飯食ってる時でもあ寝る前とかでももしかしたら夢の中でもそうかもしれないですけど常に何か人と違う見たことのないトリックっていうのを頭の中で想像してます で、これはすごく大事なトレーニングだと思いますし、えー、自分のスタイルっていうのを作っていく上で、えー、絶対に欠かせないトレーニングかなと思います。ということで、えー、っと、まとめると、僕は、まあ、筋トレ、フィジカルトレーニングには一切時間は使ってないですけど、まあ、その分自転車に乗る時間を増やして、まあ、そこで必要な筋肉はつけつつ、 えー、もう一つ、その、クリエイティビティを磨くための、まあ、頭のトレーニングですよね。そっちの方に時間を使ってるという感じです。まあ、これあくまで僕の持論であって、正解はないと思うので、参考程度に皆さんもやってみてください。というわけで、えー、っと、また何か聞きたいことがあれば、コメント欄の方にコメントしてください。ほら